koofne jiraattonni dubbisne sababa miidiyaaleen hawaasummaa adda citaniif verchuwal piraayiveet neetwork yookiin immoo vpndhaan miidiyaalee hawaasummaa akka fayyadamaa jiran himaniiru miidiyaaleen hawaasaa dhorkaman kanneen akka feesbuuk miseenjar teelegiraamii tiiktookii fi yuutuubiidha gareen mirga namamaa falmu Amnesty International aangawoonni dhorkaa miidiyaalee hawaasummaa irra kaan akka kaasan gaafateera. Aangawoonni mirga yaada ibsachuu lammiilee dhorkuu itti fufaniiru kan jedhan Amnesty Internationalitti daayireektara itti aantu bahaa fi kibba Afrikaa aadde Filaaviyaa Miwaangooviyaadha. Amnestiin mootummaa miidiyaalee hawaasummaa dhorkuu isaatti lammiileen mirga odeeffannoo argachuu dhabaniiruu jedheera dhaabbatichi aangawoota Itoophiyaa dhorkaa kana atattamaan akka kaasan aadaa mirga yaada ofii ibsachuu fi odeeffannoo kennuu fi fudhachuu lammiilee gidduu seenuu akka dhaabu gaafateera yaa'iin mirga namoomaa Itoophiyaa gamasaatiin ibsa gaafa kamisaa baaseen miidiyaaleen hawaasummaa dhurkamu isaaniitiin mirga odeeffannoo argachuu lammiilee danquun ala dinagdee biyyattiis miidhaa jedheera dabaluunis namoonni VPN gabaarratti argamu fayyadamuun isaanii nageenya odeeffannoo haala addeessaarraa akka argamu taasiseera jedheera dhaabbatichi sababa mootummaan dhorke akka ibsuu fi dhorkaa kana akka kaasu gaafate. dhaabbatii mirga dijitaala falmu Access Now jedhamus ibsa kana dura baaseen aangawoota Itoophiyaa miidiyaalee hawaasummaa dhorkuu akka dhaaban gaafate ture. Itoophiyaan miidiyaalee hawaasummaa yoo dhorkitu yookiin cuftu kun yeroo duraaf miti. Dirre daawwachiin shamarran barnoota dhabdee diqqee nanakin heerumsiifne dubartiin tokko ga'ee guddaa taphatte. Dhumbar 2022 irratti waldaan dubartoota daldalaa dubartoota hawaasa keessatti jijjiiram gaarii fiduu fi carraaqan jechuun beekamtii kenneef keessaa aadde Amina Mohaammed Took. Yeroo ammaa walda dubartoota magaal dirre kan hoogantu aadde Aminaan piroojektii hosteelii dubartootaa fi wantoota birarraatti firool balaa waliin turti taasifti. duraan barsiistuudhaan ture mana barnoota laga harreerra itti gaafatamtuu dubartoota ta'eetiin hoogganuu ture osumaan hooggana kana keessa jiru xiyyeeffannaa dubartoota baadiyyaa irratti waan hin godhamini kutaa torba keessa hin jiran saddeet keessa illee hedduu yeroo malee heerumsiisuu turanii amma yeroo tanaan hawaasa naannawa sanii yeroo mari'achiise rakkina ijoollee tanaan qaraasisni hin qabnu haggaasii baadiyyaa keessa. tagaa gaata agaa afurii jira. Tikki moos isi cime jennu ilaa saddeetii jira. Dirqamaan gaa dhiibbaadhaan kutaa saddeettan kana gahe sagal dhufee magaalaa dirreedhaa kana qara'uullee hin danda'u manallee hin qabnu kanaafuu yeroo malee heerumsiisu jirra nutillee hogguu namta akka mana keessaa nurraa irrate rakkinni diinagdee ka mana qabnu, qabnullee nurraa fooyyawaa tajaan if amansiisanii jiraachuu jiran jechuudha hawaasni baadiyyaadha yeroo sanaan dubamee yoo akkam isinii gonee ijoolleen teessantuun himee malaanaa barsiisota bikka biraatii dhufee isin barsiisa haakimoota bikka biraati dhufee isin yaalaa jira ijoolleen kan akka akkana ta'anii barbaaddanii tajattu waliin an dhiyeessee fi ni yaa barsiistuu teenya garuu humna keenyaa olii yoo bikka jiraatanii qaraan qabaatan rakkoon hin jirtu karaa heerumaatti illee hin deemnu karaa barnoota akka dhufan goonaa tajatta hawaasarraa hoggaan mirkaneeffadhee piroojaktii qarraceetiin kaabinee yeroo san jirtu gaabara kudha shan duraa dhiyeesse jechuudha hoggaan dhiyeessee akseeptina godhanii akkam godhamanii ijaarame hoosteela guddaan ijaarame jechuun digdamii afur haqaaf yeroon xumurame kun ka lakko isaa habashaatiin si bara kudha sagalii fi sagaltamii sagal irratti xumuramee yeroo tana ijoolleen afurtamii torba ana beekanii na dhufan jechuudha. Tooftaan itti barbaade yeroo galaanaa san keessa hedduu wanta ture namoonni waan qafitanii dhufan hmm. san keessatti firaashaan gaafadhee makaddaan gaafadhee ansoonaan gaafadhee ijoollee afurtamii torban san akkasitti rakkoo saniin qubachiise jechuudha. Kanaaf mana barumsaa bultiiti jechuudha achi bulanii bulan e isaaniiti mm. iskuuli qara'an saabbiyaanii qara'an jechuudha. Hogguu mm-hmm. bulan kanas sireen isaanii, ifaan isaanii, bishaan isaanii, nyaanni isaanii moba jechuudha. heerumsiisuun sanni dhaabbate jechuudha. Har'a har'a guyyaa har'aa kanallee bara kana ijoollee dhibba takkaa fi kudha afuriin qaba. Yooma baadiyyaa direedhaa keessa deemte barsiisonni dhaqlaanaa warri hoosteela kanarraa bahee tamaaronni kiyya bara warra barsiisota ta'e. Mana yaalaa keessa yoo deemte warri narsii ta'e eksteeshina ta'e isaani. karaa qonnaa yoo dheete eksteeshina qonnaa keessa isaantu jira. Kanaafuu baadiyyaan hedduu gammadduudha. Ijoolleen tun achii achitti ajajeen gammadduudha. ijoollee meeqa baratee isin Kumaa olii bahe jechuudha. Taseentee taa'uuftallee hin jirtu. Maaltu isin kakaase eh. ijoollee kana gargaaruudhaaf? Kan nama furtuu barnoota qofa jeetii itti amanaa. Namni barate gufuun takka hunda keessaa huni baha. dhaggeeffatooteen amma duga addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan mani murtii keenya lammiilee Itoophiyaa 87 seeraan al biyyatti seenuun hidhamanii turan akka biyyatti deebi'an murteessa lammiileen Itoophiyaa harka namoota isaan daddabarsu keessatti miidhamu keenya keessatti guddoo dhagaamaa jira iddoon isaanii poolisii fi lammiilee biyyattiin baraaramanii to'annoo jalgalu. Magaal Finfinneetti dhorkaan tajaajila lafaa fi dhimma lafaa walqabate kaa'ame ture kaa'u biiroon bulchiinsa laf magaalichaa beesis. Hoogganaan biirichaa obbo Qaanaa Yaadataan ibsifaanaaf kennaniinii dhorkiin yeroof kaa'ame ture kaa'uu ibsi. keenyatti hanqinni doolaraa mudatee to'annoo mootummaan al ta'uu ministiirri daldal keenyaa beesis hanqinni doolaraa sadarkaa addunyaa jiraatus oomish biyya keessatti oomishamuu danda'u dabalatee ala galchuun hanqinni hanqinammeessee jiraa jedhan qeeqxoonni ammoo baankiin jiddugalees biyyatti hanqin mudatu hordofuun hag sharraf alaa baankoonni daldala argatan ilaalchisuun qajeelfan baasuu isaa hanqinni kun akka jiraatu taasisee jedhan baankichi garuu keenyan kuufaam sharraf maallaqalaa gaa qabdii jedha. Eegdonni qarqar galaan Niiziyaa afrikaa Saharaa gadirraa namoonni kudhanii afurii bisaaniin liqifamuu himan. Kalee galgala bidiruun isaanii eegi liqifamtee booda namoonni shantamii baraaram. ummanni kunniin Tuniiziyaa bakka godaantonni gurraachonni Afrikaa dhi'een kana dalga sanyummaa yaad pireezidaant Kaayi Saayid irra kakkaasan mudatee keessa jiraachuu turuu fi dhiisuun isaa ifaa Naayijeeriyaa magaalaa Lagos keessatti otobaasii fi baaburii walitti bu'uun lubbuun namoota ja'a darbuun mirkanaa'e namoonni 71 miidhamanii jiru isaan keessa 29 haali adda keessa jiran balaan kunin ganam kan kan yoo ta'u konkolaatonni lamaan namoota gara imalaatti deeman faatee ture. Shamarree Magfina Minaawwar miidiyaa hawaasummaa irratti makii Oromoon beekamti. TikTok irratti namoota of durtoo namoota hordoftoota lakkoofsa olaanaa qaban keessatti dhalate kan guddattee godin harargeriidha magaal shirood dhiifama dhalatee kan guddattee godin harargee lixaa magaal ciroot kan taa'u waggaa afur duraa gar masriitti maltee ammachi jiraatti magfiraan gar caaluu feesbuuk irraatti waa'ee rakkoo hawaasaa fi dhimoota hawaasa oromoo keessa jirirraatti dubbachuun beekamte miidiyaa hawaasummaa kana akka namoota kaanii shiraa dabaa arrabsoo fi walitti bu'iinsa uumuuf adoon taane waan hawaas faayadu itoo jedhaa jette akka eegaltee fi waan itoo jettu hamza huseenitti himti. waa'ee rakkoolee hawaasa keenya keessa jiru gama feesbukaatin laayif seeni dubbachuu ture duraan ni sodaadha ture laayifiin seeni viidiyoodhaan poostuu godhu ture viidiyoodhaan poostuu godhu sun namoonni hedduun akka nu jajjabeessan agarraan sodaachaa kuma laayifii seeni waa'ee uummata kiyyaa osoo haasa'uuti gama tiktookitti dabaala. Haala barnoota keenyatti. Barnoota kutaa kudhanitti hin kutaan kudhan immoo eh, kufee osoo hin ta'in kudhan fixeetiin kudha tokkotti dabree osoo hin baratiin dhufe. haalli keessa jirtu amma haala jiru baqaatii haala kana keessatti akkamiin haga kana warra bakka mijataa jiran caalaayyuu haga kana hojjechuu dandeesse. Hedduu salphaa miti ulfaataadha hojiin hojjedha mana namaatiin dalagaa mana arabaa jechuudha. Guyyaa guutuu hojii hojjechaan olaa Dirree qaalittiin ala baatee faa hayyamsiiseetiin eh, viidiyoo hojjedha. Boqonnaa fayyaaf bikka boqonnaa fayyaaf saba fayyaaf oolcheetiin viidiyoo takki laayifii seenee haasaa hedduu takka ulfaataa ulfaataadha dhugaa. Ijoolleen biyya alaa jirtan tiiktookii fayyadamuun hawaasii akka waltumsu kakaasuu kana irratti yeroo hojjetan fa'aa arginaa. Gama kanaan hirmaannaan kee maal fakkaataa? Sagaleen ani ummata kiyyaaf akka dhaga. of godhu yeroo muraasa keessatti namoota kumaata maallaqa lama namoota hedduutu dhaggeeffataa kan dhaggeeffatee hojiirra oolchus baay'eetu jira karaa kanaan ittiin milkaa'aa ijoolleen beekuun jiranii itti aansuudhaan immoo namoonni akka mata keenya booranaa bira dhaabbatanis sagalee ta'uun ture gargaarsas Gama gamotik tookisiyyaan iskaayilboota fayyaa waliin ta'e akka akkaawunti irratti maallaqa galchan sagalee ta'uu turre maallaqa guuruu turre if illee qophiileen xumuree ni jirani fakkeenyaaf naannoon baradheetti hanqinni laayibirarii ni argama dhalootaaf waan tokko godhee dabuun qaba jedhee laayibirarii ijaaruudhaaf qophii in jira. Gama tiiktookiin eh, beekamtii yookiin faayidaan hagas mara argamu maali? Deebi'ee immoo ati gama keetiin haga ammaa faayidaan argatte maal tiiktookii irraa? Tiiktookiin gaa akka abbaan itti fayyadametti Irra hedduun arrabsuudhaan fayyadamanii waan adda addaatiin kan fayyadamanii jira. Akka mataa kiyyatti immoo waa'ee uummata kiyya irratti viidiyoo gabaabaa galeedee viidiyoo gabaabaan sun namoonni kuma dhibba sadi kuma dhibba afur deeqaa muraasa keessatti ilaalan. Bikka biraarratti yoo aappiin akkasitti hin jiru yoo waan gaggabaabaa hojjattee waan gorsaa sabnii waan saba jajjabeessu waan namni takka ta'u waan gandummaa balleessu tokkummaa jabeessu waan akkanaa kana yoo irratti hojjatte nama biran ni gahaa namoonni hedduun ni dhaggeeffataa. Safuu hawaasaa osoo hin cabsin miidiyaa hawaasaa fayyadamuun dhagam eh, si biratti iddoo qaba. Namni gaafa dura tiktookii banatu hmm. maaliif akka banatu beekuu qaba tokkoffaa. Arrabsuu fi wanni safuu cabsu hedduutu jira. Namni nama yoo arrabsine beekamtii ni jaanii waa yaadaniif garuu namni beekamtii harkatu yoo barbaade haala safuu Oromoo hin cabsin. Safuu Oromoo osoo hin cabsin waa hedduu hojjechuu hin danda'a. Garuu namoonni safuu Oromoo cabsaa waa hojjetan bika guddaa ga'uu hin danda'a. Miidiyaan gibee hedduu nurratti fayyadama malee nuti itti fayyadamaa hin jirru. miidiyaan osoo nuti hin akka itti fayyadamu beekuu qabna beekuu yaada. Atleetiin dursitu keenyaa tokko wiirtuu fiigichaa shamarran qof leenjisuu kan biyyattii isa jalqabaa ta'e hundeesita Meeriin Gugiin eegi e, waayilaa fi miseensituu gartuu isii kataate Agnes Tiroop onkololeessaa bara 2021 abbaa manisiitiin ijjeefamtee wiirtuu kan hundeessiti. abbaa man Tiroop yakka raawwatee fi dhaddacha gachaa jira. Kun ammoo haleela korniyaa irratti hundaa'uun gaageffamuu fi akkaataa atleetonni dubraa Afrikaa keessuma keenya keessatti ilaalaman irratti deebisee falmii kaase Hamza Hussein gabaas qaba. shamarran kunneen barnoota guyyaa isaanii fixanii yommuu karri mana barumsaa isaanii cufamu karri biraa akka banameeru beeku wiirtuu atileetiksii seenuun leenjistuu isaanii meerii nguugii waliin wal argatu. ijoollee dubaraa kana gargaaruu yaaluuf atileetiksii keessatti qofaa osoo hin taane hawaasa keessatti wanta uumamaa jiru jijjiiruuf yeroo hunda nan fedhan ture wanta nageenya shamarran kanaa eeguu danda'u hojjechuu nan barbaadan ture. meeriin guugii shaampiyoonshiippii walakkaa maaraatoonii addunyaa irratti yeroo lama warqee injifatteetti atileetiin umurii ganna soddomii afurii kun wiirtuulee atileetiksii keenyaa keessatti yommuu jireenyaaf qophaa'anitti miidhaa shamarran quunnamuu malu agarteetti. Dhiirotaan ni haalelamu, ni quccolamu, ni dorsifamu. Shamarran of ta'anii jiraachuu hin danda'an. Gariin isaanii yommuu ulfaan sababa tarii leenjistootaa fi atleetota biroon qoccollan irra ga'uuf kaampii gadhiisanii ba'uuf dirqamaa jiru. Yeroo dargaggeettii turtetti meeriin wiirtuu koorniyaa lamaan qabatu keessatti leenjii fi barnoota ishee argatte. Wiirtuu haaraa kanaan wiirtuulee leenjii baramoo waliin morkachuu barbaaddi. Sababiin isaa shamarran qofaaf waan hundaa'ee fi wiirtuun kun naalaa jedhama. Naalaa kan jedhu maqaa Afrikaa dubartii cimtuuf yookaan immoo leenca dhaltuuf kennamuudha. Kanaaf ijoolleen dubaraa kun ciccimoo kaka'umsa kan qaban nama lakki ani kana hin godhu jechuu danda'an akka taa'an barbaanna. Kilabiin fiigichaa Naalaa ka hundeeffamee onkoloolessa bara darbee keessadha. Meeriin wiirtuu Naalaa hundeessuuf kan ishee kakaasee ajjeechaa atileet Agnes Troop ka bara 2021tti mana ishee keessatti waraanamtee ajjeefamtedha. Waggootii dhiyoo keessatti atileetiin dubaraa haleellaa akkanaaf saaxilamtee Troop qofa miti. Bara 2022tti atileetiin fageenya dheeraa Damaris Muteenis ajjeefamteetti. Yeroo Agnes Tirop ajjeefamte baay'een gadde. Egaa amma namni biraa miidhama keessa seenutti eeguu hin qabnu jedhee yaade. Kun isa dhumaadha. Bakka tokko irraa eegaluu qabna. Egaa akkanaan naalaan hundeeffame. Yeroo naalaan seenaa irra deebiin uumaa jirutti akkuma dirree irratti shaakalu barnoota irratti qayyabachuunis walqixuma barbaachisaadha. barumsaa fi nutu kaffala akka ani atileetii qofa osoo hin taane qabeenya koo fi daddala koo to'achuu danda'u itti agarsiisuun shamarran kana jajjabeessuuf yaalaa jirra boodarra haasaa dubbii barbaachisaa ta'e gaggeessuu ni danda'u yeroo kontiraata mallatteessanitti waan isaan barbaachisu beekuu ni danda'u. wiirtuun jireenya shamarran kanaa tokko tokkoof carraa jireenya isaanii jijjiiruu akka ta'u shakkii hin qabu fakkeenyaaf shamarreen umurii ganna shanii Karenjeeb Chirchir wiirtuun kun jireenya ishee akka jijjiiru amanti. Maqaan koo Karenjeeb Chirchir jedhama. Umriin koo gan kudhanii shanii. Wiirtuu kana kanaan seenee muudee bardabree keessa. Kanaan as dhufu barbaade man keessatti wanti hiika qabu humtuu waan hin uumamneef. Asiitti jireen gaarii qabna. gaariitti fooyyaa deemaa jirra atileetiksiin jireen gaarii naaf kenna anis yeroo ismaatii koo gargaaruu nan danda'a. Ndoto yangu tena Gara fuulduraatti meeriin leenjistoota dubaraa fi bakka buutota dubaraa dabalataa Keenyaa keessatti shamarran atileetiksii keessa jiran deeggaran arguu hawwiti. Yeroo ani akkam akka isaan gammadoo ta'an kolfa fuula isaanii irra jiruu fi akka obboleetti hangafaatti na ilaalan argu miira baay'ee ajaa'ibaa ta'etu natti dhaga'ama. Ah, ah là là, la Dhaggeeffatootiin ammoo ispoortii sanii dhiyeessaa Pool Pogbaanii yeroo leenjii dhufu dhiisuu isaa fi taphiligii Awurooppaa gareen isaa Juventus Freiburg waliin taphatu keessaa hambisan. Kanaaf oduu biraan of ibsuu fi waa'ee liqii biraatti argama. Zalomaan haaraa addunyaa ispoortii keessatti. <laughs> Waa hedduu haaraatu jira. Ka Pogbaa ammaa kanarraati yaa'ee gallu asili Pogbaan tapha lammaffaa isaatii dhiyeenye erga miidhamarraati deebi'ee Juventusiif kan taphachuuf ture. Garuu har'a sababa adabbii naamusaatiin tapha har'aarraati haafee jira. Juventus eh, Jirman Freiburg jedhamu waliitiin Eerooppaa liigiin kan dorgomu ni jechuudha. Qabxiin kudha shan. Eh,